Dayaga! Kapayan! <laughs> Dali na, dali na, dali na! Dayaga! Dali na, dali na, reklamo yan. Tambok yan! Mega, Fantasy Kores Kores, Sunny Boy. Pasalokon ta sa nga naka palda pero himuon ta nga Balik kita sa mukha. Dire. Kay hindi na ka igo sa iya kung sa palda. Hindi na sa sexy. Okay. Ayun na sa, ayun na sa. Be. Be. Mm. B? Mm. Dali bala? Ano? Tindog dali, tindog. Mano? Dalian na bala. Dali na. Nga mano? Masalok gani, dali na kay guba ang bumba, maligo ko. Hindi lang, dali, dali, dali. Masalok? Sa ubos. Pero... Totoo, yun ako yan. Mm, Pero... Mano? Ay, pasokso ko sa imo. Dama to, Balda. Guba gani ang Mumbai. Gusto ko gitabi ako. Kaya namin ito tubig ya. Ari, ari, ah. Amo na yung suksokon. Tapos? Tapos, wala ka tato sa guwae. Eh, masasalo ka, masakwat ka at tubig. Ang nasan? Oo. Oh! Lai? Dere, inis na! Maruya, ya? Inis na! Kuras-kuras vlog ah. ano yung mga pinipina. Triana! Triana ba? Mabalik pa ko? Ano ah, man? Mano ka? Ano na susukod? Na ano, hindi na akong sinilas. Hindi ka magsinilas. Dahil. Bana, sando mo. Bana, bana, bana. Grabe mong trip ka. Katutubuyo pa ko. O ba? Hanap na, eh, nireklamo. Grabe mong trip ka. Ang dali na, dali na. Sige na, umalis ko. Sabi mo, Yaga, kapayan. Dali na, dali na, dali na. Naga. Dali na, dali ka rin iklamo ya. Tung tambok ya. Dali na, ano? wait ako. Tanga talaga. Una ka. Ano, vlog? Grabe na kaya. Nagtaka na kita. Lapot niya! Hindi, dapat ang ano? Ah, totoo! Ano Alas danse! Nan. Sige na. Ayan, kanyang pa Na, Na, pagtrip-trip pa na. Ano na sa... Gagi. Pinagablang na tuwa. Ah, ah. Na naga... Ano tawag niyo? Yan, kinatlo si Rian! Dali, dali, dali! Dali, dali! Paano dali, Idol? Bala! Paano pala kayo, Idol? Bala! Ano? Dapat nakahalos ka pa eh. Ayan po. Oo. Oh, Arte ah. May halos ka na? Oo, oh, ah. Oo, oh, ya, sales. May ari niya ito. Ayan po. Nara ah. na sa manang. May Gamay? Ah, Ah, kung tugali gamay. Gamay, may spaghetti ah. Dali na. Tapos bumba ka man beauty queen! ah! Buisit! Oh, nananabong ba na? Ah. Eh, kami tanay, kami tanay! Wala na! Umba na! Ara trip. Ara trip. O, ah, sa'yo na. So, mga nangyari guys, mabumba na ta. Mga kuris-kuris! na ba? Tuyo pa ko yan. Sus reklamo. Ang taas pinitalo. Ikaw na danse. Isa na kabalik. Oo, isa na kabalik. Kabalik na malumba. Eh! Eh! Saot tayo, saot! Saot tayo, saot! Love! ka? libot dai, libot dai, libot dai yang kanang bomba libot, libot ka kung kaigo ka da. Ah la la la la la la la la la. Ah, buisit. Yan lo bata. Na. Ito na, mahirap. Wala gani. Wow. Adlaw si Gogo. Nagais. Nagais mo. ah, malonggay ah. Pagid ah. Ah. Nan. Ano to? ta na. Butangan ta na ano. Manok. Ala kita. Gaga. Okay, one, two, three. Dito. Dito. Dito. daday. Ako pa siya magtao ka. Na, ara na. Dali, ara. na. Libot ay libot, libot. Libot, libot. Libot tapos sa kanto. Chris Chris Black! Thank you, thank you for watching! Don't forget to subscribe!